قصيدة ثقوب القمر للشاعرة دكتورة أمل العربي من بين ثقوب نور القمر من بين ثقوب نور القمر مددت أصابع الحروف ألتمس اللقاء للعشاق من بين ثقوب نور القمر مددت أصابع الحروف تلتمس اللقاء العشاق وافترشت أرصفة القصيدة وافترشت أرصفة القصيدة بكل أنواع الأزهار وافترشت أرصفة القصيدة بكل أنواع الأزهار توقفت ساعات الكلمات توقف الساعات الكلمات عن الانطلاق توقف الساعات الكلمات عن الانطلاق لتبدأ مع بداية الحكايات ومررت ومررت على أرصفة الشعر أتمنى عبور الروايات وتمررت على أرصفة الشعر أتمنى عبور الروايات وأدلو بنفسي وأدلو بنفسي في بئر الأشواق فأشبع من طيف فأشبع من طيف يملأ أركان الفؤاد وقد مر من سفر طويل فأتركه دائما يتسلل لروحي فأتركه دائما يتسلل لروحي فأتركه دائما يتسلل لروحي مع تحيات دكتورة أمل العربي